なんかもう今日はねふがふがしてますはい、あのアベマの周りがどどうしたんですか、ね、だってほら見てもうほら今日はほらこう後ろの方まで見えないような感じだってあれでしょここにいる人なんかは朝から並んでるわけでしょすごい朝7時ぐらいとかの人いる朝7時6時ええ今何時だと思ってるんですかラジオ体操前だよラジオ体操前えー 13時間もう15時間6時だから12時間前ですプラス517時間前すごいねすごいですねこのまあだからもう今日はだってとんでもなくことになってますけども、はい、やる気ある大丈夫ありますなんか長尾マリアはもうスワーッと入ってきてスワーッと座っていやでも 今日はさすがにその入ってくるときにすごい白いカーテンで隠されたんで今回はただごとじゃないなって思ってますただごとじゃないですよ、はい、本当にだからコメントもすごいんじゃない <laughs> ほらもうもうもう9万人いるもんえあ違う9000人でごめんごめん9000人だでコメントもねもうほら「4ファー」とかピコ太郎あ僕別人ですよ一応あのこれはピコ太郎のシャツではありますけど僕はプロデューサーですからね、うんうん、小室哲哉さんに「香原朋美」って言います言わないでしょみたいなもんですからね はいさあそんなわけで今日も、はいマリアちょっと元気よくなんか色白いねどうしたそうですか、うんあ今日メイク変えました <laughs> 気づいちゃいますそういうところ白いな白いなと思ったんだよあ白すぎですかわかんないえこれこれ別にバカ殿意識してるわけじゃないよね別にね <laughs> 違います流行りはや流行りなのねあのワントーンぐらい上げるのが流行りなんですワントーンを白くするのが流行ってると、 はい、うことで僕可愛らしいね今日もじゃあ元気よくいきたいと思います参りましょう小坂大魔王と長尾マリアのカツアゲねえほらもうコメントもほら早く早くして、早くしてって言ってますけどもね僕こういうの言われちゃうとなかなか呼ばないんですよ <laughs>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 えー、今もうすごいあそうです小坂さん,、はいはいはい、突然なんですけど、ええ、あの PPAP さんがですねはい PPAP さんって人はいませんよ PPAP さんはいませんね曲名ですよすぐさんつけちゃうんです私森進一さんのことをおふくろさんって言うみたいなもんですからね PPAP がデジタルオブジイヤーを、はい、あのイヤーの AMD 理事長賞を受賞されたはいあのぜいただきましたありがとうございますしかも小坂さん僕初めて ピコ太郎がずっといろんな流行語もいただきまして、はい、いろんな賞をいただいたんですけども小坂大魔王としてもらったんですよこれえだから、えー、あの小坂さんでもらったんですね小坂さんっておかしくない小坂さんか彼氏がクラブが小坂さんがみたいな感じ いやだからそれで初めて僕がプロデューサーとしてもらって、えー、で僕は仕事でダメだったんでピコ太郎が代わりに行くという初めてのパターンですあそういう感じで行ったんです、ね、初めてのパターンそういう感じとかないですねそれが事実ですね <laughs> 感じとか言うのやめてください、えー、じゃあもう超嬉しいですねこれはもらって本当に他に中村獅童さんとか「君の名はシン・ゴジラ」「この世界の片隅で」で、えー、あとは恋ダンス その中になんか本当すごいですねすごくもうこれありがたいことでございましてしかもなんか、今週「ミュージックステーションに出るって書きながら言うね <laughs> その肘を書きながら「M ステ」の話を「M ステ」に出るなんて「出ます」えー、何やるかっていうのは結構と初めてのことをしますえ何ピ太郎では今までどこでもやってないことをこの 曲、うん、それをすると思いますんで、いいな、えー、私「M ステ」出るの夢でしたから、ね、あんた AKB 出てるでしょいや私なかなか出れなくて、うん、あの悔いがそんな感じ「M ステ」出たかったなっていう感じちょっとごめんなさいね今カンペでゲスト呼び込みって見えた瞬間に後ろが拍手してるんですけども早くですよ、ね、です早く早くもう分かってますよ分かってますけども呼んでほしいのね OK 分かった、はい、じゃあ行きましょう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 こんにちはしらぶですはい来ましたさあじゃあお一方ずつ自己紹介をしてもらいましょうじゃあ自己紹介よろしくお願いしますはい、こんにちはあシネブルの4話ですよろしくお願いしますす。そしてこんばんはシ CNV の助言ですよろしくお願いしますはいジョーヤンですジョーヤンですそしてどうもドロムのミノクです そしてはいこんばんはベースのジョシンですはいジシンやべえなかっけえなやっぱ本物はねえわあ会いたかったです会いたかったはい本当 大人気だえ本当でもピコ太郎でしょピコ太郎がでしょピコ太郎でしょ人気あったねありがとうございますはい韓国でも大人気ですめっちゃ有名です有名ですやっぱあ本当やっぱ全部持って嬉しいもう CN ブルー大好き最高やっぱ CN はねもうねものすごい人気で あのサマソニサマソニックとかもね、出た時とかもう入場規制入ったりとかいやもう武道館いや僕はもう一方的に見てます CN ブルーはそういうことですいやもう CN ブルーはだってもうそ日本ではもう相当前に名前が入ってきて、だからもうそういうふうにバンドとかでねなかなかそのこうバーッとこうサウンドが出るってあんまないんですよ日本の中では、だからそういう意味ではもう本当 結構日本的には第一人者ですその韓国のバンドとしてはありがとうございますさあこれシェイレブル、はい、あのまあもう皆さん知ってると思いますが、えー、簡単にあの長尾マリアが間違えないように紹介したいと思います <laughs> はいお願いしますはいシェーブルーさんは何を笑ってるんですかちょっとごめんなさいねちゃんとやってくださいごめんねごめんねあのこの子こういう感じなのなんかすぐ笑っちゃうの。うん、ちゃんとやって、はい、ちゃんとやってね。いい、分かった。いきますよ。 2009年音楽武者修行のために来日し、うんはい、ストリートやライブハウスで100回以上のライブを行い、えーと、その年にインディーズでデビュー、はい、えーと、韓国では2010年にメジャーデビュー後発表する作品が全てミュージックチャート1位を獲得、うん、えーと、2014年には初の日本武道館でライブを行い2日間でなんと2万6000人を動員パンパンです、えー 昨年は日本メジャーデビュー5周年のアリーナツアーを行うなど大注目の4人ロックバンドでございます逆に言うと CN ブルー以降なかなか韓国のバンドは日本では なかなか耳にしなかったそうですね第一人者でありずっとトップなんですだからもう僕はあの抜群っていうね西尾さんっていう人がいるんですけども、人何度か共演してると思うんですけどもう抜群の西尾さんは k p o p ファンで結構前から僕 CN ブルーずっと言われてて、本当ですか、えそうなんですだから人インディーだから8年前ですよね日本に来たのは、い、いやもうすぐぐらいに聞いてます えー、だからもう本当に今日はもうようやく会えたっていう感じがしてありがとうございますかっこいいバンドでございますけどもっていうかごめん全員もう日本語大丈夫ああ大丈夫です。オッケーオッケーです。えー、すごくないですか。はい、いいです。あれ、四番四番怪しいな。四番怪しいぞ。四番怪しい。全然大丈夫です。大丈夫四番。四、番好きな日本語は何ですか。ああ、漢無量です。漢無量。 あのー、15年目に覚える言葉です8年目で感無量はなかなか本当ですかこんにちはこんばんはおはよう感無量おかしいですこれは順番的にこれはもうねみんな今日はもうぐるぐるファンの方が回りますんでそんなことありますもうファンの皆さん人気ある流れちゃってから人気のあるキャバクラみたいなもんですからねすごいで日本語はもう勉強日本で覚えたんですかこれでも韓国そうですねやっぱり、日本で あリヨンで住んでたら、うん、すぐできますよね、えー、そしてリオンのドラマとか映画を見てドラマも映画も、ここがすごいの韓国の喋るのが一番大事だと思います、はい、あ常にこう喋っておくっていうことが、そうですねじゃあもう日本のテレビを見ても全然大丈夫あテレビはテレビは今はちょっと、はい、なかなか難しい見るのは大丈夫なんですけど、漢字とか あの字幕で漢字が出たりとか、漢字が全然難しいですね漢字はこの子全く分かりませんそうですか、ね、日本が長いんですけど <laughs> 日本長いんですけど全く分かんないもんね大丈夫じゃないですよあなたは MC なのでねマイクを直しでやってまいりましたね <laughs> そうなんです、ちなみに、はいはい、いや気になるさあこちらタイトルは5 <laughs> 月10日 タイトルはああシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクねこれね一瞬なんか英語の弱いから酒って言うんだけどもこれシェイクくる5月10日というわけでございます今もう流れてますけどどういった感じの曲なんかライブ時とか、うん、皆さんあこの曲を聴いたみんなが全部楽しい 楽しんでいくぞという意味を入った曲です、歌詞も、はい、歌詞もなんかパースティブな感じポジティブねお悩みがある人が聞いたらいいと思いますあのボディシェイクとかね、はい、あの体を揺れるっていうでシェイクがあったり心が踊るっていう いで「室町イクって言ったりとかいろんな意味があったりそうです、ね、で聴いてる感じでもう本当に音も、えー、やる、ね、ミュージックの方もちょっと懐かしい音、えー、つまりシンプルで、えー、シンプルであの80年代ぐらいの音、はい、でその単音でバンバンって鳴らす、ギターもコードでちょっと短めにさっと完全にちゃってますディケイをね短めにするっていう懐かしい80年代の大人なんだけどメロディーが 今の2000年のっていうのが面白いありがとうございますすごいですねそうなんですだからすごいちゃっとちゃってね <laughs> じゃーん気に入っちゃってる <laughs> 気に入っちゃってる ミュージックビデオは公開されてないんだよねそうですね、ええ、僕たちも見てないまだ見てないのえ初公開です撮ったは撮ってるはいあそうはい撮りましたまだ見てないまだ見てない見てないフルバージョンバージョはまだあフルバージョンまだ見てないフルバージョンまだか今日出ます出ない出ない <laughs> じゃあ出ないあのディザーっていうまあ紹介動画っていうディザーディザー動画紹介っていう感じものでございますじゃあ では見てみましょうはい、はい、えー、シェルブルーの「シェイク」ですどうぞ「シェイシェイシェイシェイベイ」シェイシェイシェイシェイあ来たよ短いよ短い短い 短すぎるいよね短いですねもっと見たかったですよねもっと見たかった見たいよね、僕らの話全然聞いてないよね聞いてないですか <laughs> 見たいよね見たいよねまあすごい楽しそうでしたねダンスが 可愛かったです、ね、タンスおうまいですねええこの子はあのもともと AKB です AKB ええ AKB 知ってますか AKB a 知ってます知ってますかええそうですかええ <laughs> なんですかいやでも置いといて CN ブルーは本当にやっぱりもちろんそのビジュアルもいいしでねあのバンド時も長いですけどやっぱりライブですよねはいライブが定評があって本当サマソニックもすごい評判が良くてあのやっぱサマーソニックって 分かりやすくこう、まあ、例えば TOKIO とかね日本でいうと、はい、ああいうアイドルバンドらしい人が出る時ってみんな舐めてかかってくるんですよだからところが CN ブルー終わった時のコメントとかバーって見てたら「やべすげえな」みたいなコメントがすげえ多くてあ本当ですかやっぱサマソニの僕印象がすごい強かったですねありがとうございますバーバで見てたんですけどありがとうございますねえいやいやや、言ってんですかカンムロでここでカンムロは大正解よそれさあツアーガールという やっぱライブを生で見てもらいたい、はい、ツアータイツアータイトルは何というんですかこれはシェイクシェイクです。はい。あ、そのシェイクシェイク。シェイクシェイクです。CN ブルースプリングライブ2017シェイクシェイクもうとんでもないとこですよ。はい、5月17日から17日から。はい。ああああッあスね。あ、あみあせ武道館。 大阪城ホール外資ホールととんでもないでかいとこ2 d a y すごいっすね時間があったら来てくださいねえこれはでかい夜からごめんね本当にこれなんか朝番組、うん、朝番組、ね、あの見ました朝からごめんねああ、はい、すっきりかなありがとうね本当にいや本当に ここがここが紹介しましたいや本当にピコ太郎は今もう大喜びしてる <laughs> 俺と一緒こいつ今大喜びしてる。 <laughs> こいつすいませんって <laughs> 好きです好きですモノマネうまいの俺モノマネもう一個あります始場式でオーケストラで一緒にやったのレコー大賞だすごかったです宇宙戦艦ヤマトでててててててあれも生でやりましてそうなんですあれのアレンジとか僕全部やってるんですけど曲作ったりとかいうところやってる感じでございますやっぱりね そうなんじゃんがチャツっていうねチャツっていうカッティングですよねカッティングギターチャツチャツティンティンっていうのねコーナー行きましょうかえコーナー行きましょう飽きるんじゃねえよお前お前音楽の話に飽きるんじゃねえよ さあじゃあ参りましょう時間もありますけど、まあまあまあちょっとこの CM やっぱりゆっくりこうあの掘っていきたいし普段見れない表情も見てもらいたいんではいじゃあまずこちらのコーナー行きたいと思います参りましょう一緒に行くよせーのマイブームをかつげこれはどういうコーナーですか このコーナーでは、えーと、とエ n ブルーさんが今ハマっているものを紹介するコーナーですはいそうです線引いてるじゃんねはいじゃあじゃあいきましょうこのシエ n ブルーがどういうものに今、えハマっていわゆるマイブームでございます、うん、えー、きましょうまず最初はこちらボンえあこれは手前が CN ブルーですか <laughs> ああ後ろああれ前手前ですかあれ後ろ後ろか後ろですそうだねうん青魚青魚かなと思ってブルーこれは もちろん誰はい僕ですジョンヒョンジョンヒョンさん、はい、ジョンヒョンこれ自分で釣ったはいあこれシーバスですねあシーバス無理じゃないですシーバスシーバスシーバスでかいねでかいですね釣りは何年ぐらいやってるんですかもう二三年ぐらい楽しいはいえじゃあ休みの日はもうもう完全に漁師さんです <laughs> 漁師さん漁師漁師 すごいえもういつも釣りのことばっかり言ってるのそうですね僕のあのインスタグラムとか SNS 見たら、うん、あればっかりですねこれはな、何センチぐらいあれが70センチいや違う違うあれ560で、うん、もっとでかいのが70、うん、1, 1メーター20のプリンもあったんですえー 人じゃん結構大きい人ではないブリっつってるじゃんブリブリ1メーター2 0とまあまあ小さいよ人だとしたらいやすごいね、えー、この釣りじゃあ朝起きるのが早なんか得意みたいなああれは夜ですけど、うん、朝も夜も行くよこれは別にメンバーでは誰も釣りは行かないんですかはいまた釣りははいやりたいですけど、うん、なんか 朝からちょっと早くて動く <laughs> のがちょっと難しくてめんどくさいよねちょっとめんどくさいですどうする明日ちょっとブリ釣りに行かない朝5時なんだけど何回も聞いたんですけど、うん、なんか無視しますね <laughs> ダメ朝無理ってダメか、はい、あもう会話に一切入ってこないもんねもうね釣りに関してはねもうねああ僕はちょっと怖いです怖い、はい、朝が怖い朝が怖い魚が魚が怖いの、なんか魚の目が 怖いですえ何をやってんだよ急にごめんねね目が怖い魚まあでも美味しいよね食べれる食べれるは食べれるんでしょだからすってあげたらまあ大好きですね大好きあ生きてるだからね怖いだからねお <laughs> おにゃおにゃ 楽しいけどね楽しいですね、えー、まあ、僕も行きませんけどねえね、じゃあ続いてこちらボンえ王様のベッドみたいな金これはどなたですか僕です、えマジであ僕はもう最近じゃなくて、うん、昔からずっと金が、うん、金色が金色が大好きだった、 でもしてる時計ピンクゴールドだけど大丈夫これ全然まあ <laughs> 全然いいんじゃないんだけどあそう金色が好き、はい、じゃあでそれでメガネメガネこのメガネもねここの下の部分ここが一応金、ね、金なんですよかっこいいですこれ全然レンズ入ってないです <laughs> 全然入ってないんですけどね、こんなのえでもさまああれも、まあ、あでも金か携帯も携帯もそれは本当の金です 18K 高いやつだあ <laughs> あ高いけど金が好きなのでもう一回言うね、はい、高いやつだ <laughs> えー、だってあの量はすごいよ、えー、何金じゃあ部屋の中も、はい、ベッドも金じゃないですか他も金にしてるものはあるんですかそうですねもうあクッションとか、うん それそして僕ガウンガウンが金なの本当にこの人の家行ったらなんか「お兄さん来たよ」と言ったら、うん、金の顔金のままどうもってくんのどうも王様だよ王様家出ないんですよ金のガウンって何なんか金ピカのガウン、えー、同じペペットの同じカラーのガウンが、えー、このカラー 僕は王様ですいや王様すみませんいや王様本当ただね似合いそうだね本当に家が家で出なくて何してるかなと思ったのに、うん、行ったらなんか理解できますねあこの人家に金が多いから、出れないんだ、うん、いやいやいやなんで金が多いと家が出れないんだろう確かにそのままは出れないよね 確かにねそうですね金が好き面白いこういうもなかなかね知らなかった部分でございます続いていきましょう、じゃあボン写真あこれバスケ何バスケ何ですかこれはどなたもちろんね僕かな多分ミニョクミニョク運動運動運動運動ああトレーニングあトレーニングミニョク君はまあ、これは何 ジムってことあこの写真はジムじゃないけど、うん、多分次の写真ありますかもう一枚いきます、はい、もう一枚ありますかちなみにああこれはちょっと恥ずかしいですねいやいや隠し持ってるのカウンがもっと高いうん、裸のやつもあったんでもう一枚ある 持ち前はないす、だないですえやっぱりトレーニング大好きなんですか、うん、はいどれくらいトレ1週間どれくらい1週間で5回6回え6回ぐらいは毎毎毎日日曜日以外は全部行きます、うん、顔がさもうさ動画ベビーフェイスだから全然筋肉あるような一番あるような顔してたこの人筋肉あるじゃんブヨブヨやブヨブヨ <laughs> ブヨブランチランチみたいな筋肉で今えでも何時間ぐらい あケースバイケースですけど長い時は3時間4時間ぐらいあ探してよ短いグッとやっておマジだこれすげえでもみんなさ韓国アーティスト来てる人多いじゃないですか、はい、で背も高いし、はい、だってみんな俺俺よりでかいんじゃない ちょっと女子が俺よりでかいよね僕あ何センチ僕186センチ立ってもらえますか女子何センチ僕は88ほら俺よりでなかなかでかいのに顔ちっちゃいなおいなんか俺年食ったな夜からごめんね <laughs> 朝からごめんね <laughs> 別人だからいやすごいでやっぱ鍛えてすごいですねどうすんの運動がなんかあったら、ストレスとかが なしになるほどねストレス解消になるなくなる、うん、でもあんまりやったらさ、余計ストレスたまんない疲れてああでも逆ですなんか運動する時にはな何も考えなくて楽ですああそっかまたドラムだから、はい、 ドラムだとねやっぱり力あった方がもちろん力ではないけどもやっぱり疲れるからね、うん、やっぱりちゃんと真ん中パチンっていかないとね、うん、ターンっつってねターンっていったらギターがタッっていう力一緒です、ね、力大事だもんねクラッシュとかバシーンって言ってねバシーンクラッシュバシーンって言って大事面白い、えすごいからだったよ触りたいでしょでもあえて俺触らなかったでしょ ちょっとしてるでしょうね、はい、ね、はい、じゃあ続いて <laughs> こちら次次行きましょう、うん、うわレトリバーちゃんかわいいこちら犬、はい、ですはいもう上司君これは何歳ですか僕の犬ですかはいはい <laughs> 九十七歳女子で何歳って俺急に <laughs> 十七歳ですって言われ 犬のワンちゃんな、うん、あ名前はシンバですシンバはいシンバですけどシンバ2歳2歳まだ2歳はい2歳シンバってあれですかライオンキングのそうですねあのシンバですか、はいはい、ああいやにお酒飲んでるお酒飲んでる全然、うん、いやここにお酒 あの場所が場所なら捕まってるからね今ね <laughs> ね気をつけてね急に「あらー!」いやあーああなんでメンバー誰も突っ込まないの黙ってもう常さんぐらいになったらあもうもう慣れた自然にあのワンちゃんかわいいねどういう性格ですかジンバは 本当性格いいです、僕が좀이렇게짓궂게해い응응응아내가봤을때뭐가만히있어요응 <laughs> 에가我慢する我慢我慢するそうですね、実は。この人すげえしつこいなと思ってるかもしれない逆にね。ね。あはいはい。可愛いね。でもなかなかさ日本にいたら会えないでしょ。 そうですねそれで今は過去でいますシンバシンバは僕がいないから韓国だねスケジュールいっぱいの日には過去に犬学校犬学校犬学校犬学校犬学校なんかあるんですかキンコンコンコンって犬が座ってるこうしてワンっていうワン2匹1ワンってワンね もう可愛い。クイちゃんはやばい。い誰も笑ってねえんだからスルーしてくれよ。 <laughs> 頼むぞ。頼むぞ犯人。頼むぞ犯人。ねえ。いやいい。行きましょうか。どんどん行きましょう。はい。続いてこちら。ボン。 あ、次のコーナー違うコーナーか、はい、次のコーナーに行きましょう、はい、わかりましたじゃあ続いてのコーナー行きたいと思いますが、はい、そういうとこだっけここであ、CM 前に行っちゃうのねわかりましたじゃあ続いてのコーナーはこちらせーのお宝写真をかつあげあーということで、はい、まあ今も十分お宝写真なんですけどねそう ね、あのこのコーナーでは CN ブルーさんのさらになかなか見ることのできないお宝写真を紹介したいと思いますわかりましたじゃあ行きましょうまずはこちらポンあらあらえ若くないですかえ子供じゃん子供いや多分多分19歳か19歳18歳か19歳かそのぐらいだ高校の月です、はい、そうですねだって 日本で武者修行する時写真です韓国のデビューはもう終わってるの韓国でデビューしてるんですデビュー前です韓国もデビュー前2009年ぐらいですじゃあ日本で武者修行してそこから韓国でデビューしたんですかそうですねそういうことですかあんまり日本メジャーデビューですあんまりそういうチームいないよねそうですねね韓国にもないと思う じゃあ僕あんま聞いたことないかもしれない、はいへえだって一番見える人なんてもうなんかもうあのハー運動してるよみたいな感じでなんかすごいさ60 <laughs> 年代のね昔の人みたいな感じでいや髪を伸ばしたのじゃなくて、うん、あの切る金がなくて嘘ジョンがいやもう本当ですえー、えー、ビートルズみたいなジョン・レノンみたいな感じですね 違うんだ単純に怒られないから切れなかったん結構痩せてるし、まあ、なかったその時に読んで初めて切って、なんか欲しいものもたくさんあったし、あるし、そうだねショッピングしたくて、ずっとお金ないから買い物買い物買ってなんかこう切るお金がなかったんですねいやまず切ろうよ <laughs> 洋服売るの前にまず髪は切ろうよ その時はスペシャルな日時、なんか牛丼牛丼が本当に僕たちには300円だよ牛丼、すごい僕たちには高い食べ物だったんそんな苦労してんだよね全然苦労も何にもしないからこれもしてますよ私だって全然嘘だよ、はい、よこのパッ T シャツが1万5000円別に安いなと思って買っちゃうでしょきっとね、まあ、1万 ほらもう見て T シャツ1万円でもまあいいかなと思っちゃうんだよこの子ね俺なんかもう今もう600円でも高い高い高いも怖い怖いもう税金怖い税金怖いねえ本当怖いですけどもうもう一枚写真これ今のも貴重な写真じゃあ続いていきますよ続いてこちらボンああ 恥ずかしいこれ4泊あ、僕ですあ、これ上司君はいあ、あ、そうかそうかはい君え、一人ではい、一人でドラマ撮影あ、ドラマか、はい、ドラマか韓国のドラマなあキャラクターが歌手です、でしたたんですけど、ね、時道場のライブするうん。シーンです、これは韓国ですかはい本で本題あ本題、おお、そこで撮った その時は本当に僕は実はベーシストですから、はい、歌がうまくないからあんまりでも僕は歌うでしょうまいですうまいですね歌うでしょうま,、うまくないからなんか恥ずかしいいや何だ言ってるそれ恥ずかしい顔で全くないじゃん <laughs> あの演技ですからさあうまいだろうっていう感じの演技ですから、はいそうだな芝居してるからね僕たちが見たらちょっと恥ずかしいです嘘恥ずかしい僕たちが恥ずかしいえそうやっぱりなんかその女子に歌うのはちょっと恥ずかしいいやメンバーのドラマを見たら笑っちゃいますドラマだそうですねだってみんなそれぞれドラマには出てるわけでしょいろんなドラマに、はい、ねやっぱちょっとじゃあ 兄弟みたいな感じなんだちょっとそうですねなんか、はい、テレビでなんかもしねんちょかっこいいふりかっこいいしてるとなんか笑っちゃいますねかっこいいんだもんだってしょうがないけどねありがとうございます幸 <laughs> にあるかんかんかんかん無料あ無ですあの困ったら感無量で OK だからね、 がいいやかんは便利な言葉いや感無量は便利よ便利ねオールマイティーパスよ感無量はね、はいじゃあ続いて見ていきましょうこちらおいえあ뭐野球野球ですねこれがどミニョクはい僕ですあみよくん野球部なの野球好きですけどあの写真のポイントは <laughs> ちょっとお尻ですねお尻あれお尻ズボンお尻履いてないの ロジロってことあ僕はお尻がちょっとコンプレックスです小さくてえー、どういうことはい小さいですお尻が小さいいやいやシュッとしてスマートでよくないあとケツでかい方がいいのビヨンセみたいにはい <laughs> ちょっとあるなら、うん、もっとかっこよく見えるでもほら右力はトレーニングしてるじゃないですか、はい、お尻のトレーニング、はい、お尻が小さくてトレーニング頑張ります <laughs> お尻をね一生懸命なんか分かんないけど、どういうまあまあ、まあ、こういう動きとかすればいいじゃないですか。教えてください。 <laughs> 今今今あああやばい。あ今これであのあ教えてしてください。あこにお本当ない。わあおっと。わかりめっちゃ微妙。 止めてください。止まってください。はい。顔が見れてよかったね。いや、お尻は僕も野球部だったんですよ。野球部でもう本当よくないんだけど、僕らもう本当あのスクワットとか、スクワットジャンプ、ジャンプあれがお尻つくよね。 うんすごいつくと明日から頑張りますねでもまあいらないよお尻正直あ必要ですいやいやいや全然かっこいいよあれでもねいいよねやっぱでもだ女子から見るとやっぱお尻ってやっぱ魅力的でもいやわかりますわかりますあやっぱそうなのちょっとこうピンってピンってしてるのがいいですあすみませんすないで <laughs> 大丈夫よいいよ大丈夫これこれがあるからはいこれこれがあるからこれでも頑張って、ね、ですよね 他なんかでもコンプレックスとかあるって言われて皆さんああコンプレックス、うん、いいよあの全然あの韓国でも大丈夫ようんあかんな僕はありませんないありませんはあるあるお尻やばお尻きれいだよねえ、 いやでもさ筋肉もあるしでも例えば実はちょっとなんだろう足が遅いんですとかさ例えば半力ああこれも速いですああ足も速いなんだ完璧じゃんパーフェクトマンじゃんイエーイえー、お調子完了です今違うよここじゃない今褒めてないんだから違うから本当にねありますジョイさんとか 컴플렉스그거우타가우마나리타이はいそうですねチャラゴシパようまくなりたい上手くなりたいですねああだあ僕りますあ <laughs> 僕はヒゲがすごいんでヒゲがすごいヒゲがこれはいいじゃないですよ ひげが濃いってことああ濃いのねちょ早いんですね早いしもう出るご飯食べ始めるまあまあ食べながら伸びちゃいますね食べながら多分今もちょっと <laughs> あそう、ま もう多いんですよああねでも男の象徴ですそうなのよこれ意外とねひげこういうのもかっこいい人とかほらイタリア人とかさ男濃い人とかもひげデニーロも濃かったりとかするしねかっこいいんだけどねある海ゆくあお尻かお尻でジョンジンも歌なんもないんだもんねパーフェクトあすみません前前ですあすみません唯一あるとしたらかっこよすぎるところかなあ コンプレックスありますか否定しろよ否定しろよそれかそれかそれかだねって話ねいやいやでもそれはあるんですよコンプレックスっていうのはね、えー、まあでもそれはねいいとこでもあるんですよ、うん、うん、欠点はねそこがね素晴らしいところでうんそういうとこだと思いますはい 肉は熟成すると美味しいんですね、えー、さあというわけでございましてここからまだまだいろいろ続いて魅力に迫っていくと思うんですが、はい、その前に一旦 CM でーす CN ブルーおお <laughs> はいというわけで、えー、こちら毎週火曜日夜9時から放送しています小坂大魔王と長尾マリアのカツアゲ 本当にきっとここ最近でお客さんがダントツ一番多いねとんでもないことになっておりますはい今日のゲストは新エンプルこんにちはシン・エンプルではじめましてはじめまして大丈夫あのちゃんと楽しんでるこの場を楽しいですめっちゃ楽しいですあの帰り際に楽しかったなって顔して帰ってくれるとおじさん嬉しいの <laughs> ね楽しめてねさあというわけで、えー、続いてのコーナーいきたいと思います続いてはこちらせーの私の初めてソングこのコーナーでは CN ブルーの皆さんが初めて好きになった日本の曲について聞いていきたいと思いますここまた日本の曲でアンケートが取れるんですよすごいですねすごいと思いますはいさあじゃあいきましょうかはい、はい、最初はこちらポン

とかアニメーションとかアニメーション、はい、アニメーションすごく世界的に有名だと思うんですよ、えー、エヴァンゲリオンはそうかエヴァンゲリオン多分全世界で有名だと思う、うん、韓国も韓国もです有名です有名ですシンジ君シンジアスカソウリュアスカラングレー綾波レ知ってる知ってます知ってますどうしたの俺がアニメすげえ詳しいのなんかアニメ詳しいどうしたんですか一生懸命今話を広げる人に鼻で笑うのやめてくんだよいや俺アニメエヴァは エヴァはど真ん中見てましたまあでもそうですね実際エヴァンゲリオンって20年ぐらい前ですからそうですね、ええ、だからこのなんかアンケートを見た時に初めて聴いた曲日本の曲って聞いたら、まあ、あれからエヴァの 残酷な天使のように少年よ子供時だと思うんですけどそりゃそうですよ皆さん若いから全然子供とえやっぱアニメーションって相当他に有名なアニメありますいやこの子スラムダンクこの子めっちゃいますスラムダンクスラムダンクああ大好きですしかも金色だしねあのねみんな金髪えめっちゃいますこのワンピースブリッジナルトナルトドレゴンボールドレゴンボールドラゴンボールポケモンポケモンピカチュウピカチュウ全部知ってますねすごい いよ、ね、やっぱでもねそこは日本の人がね勘違いしてるんです本当にねアニメは世界中の人がね、うん、でも日本だとなんかオタクと子供のもんみたいなイメージがあるんですよ、よくないあれは世界向けのコンテンツですから、はい、そうですです僕も本当いろんな国フランス行っても、はい、もうベルギー行ってもやっぱ人気あるのはアニメですからあれポケモンよりエヴァンの方が早いんですよねえー、エヴァンの早いですえうなね ドラゴンボールはドラゴンボールよりよりエヴァンゲリオンが早いからもっと早いからエヴァの早いけどポケモンのゲームがあったんですよああそうですそうああ大好きだったんですゲームウォッチってみんなヤローボジャンと最近はシルバーボジャンと知ってる知ってるゴールドシルバーやってた僕はゴールドだろうねだろうね高級ボジャーの これ急にシルバーって言われてもさ、はい、嘘つけってなりますからね <laughs> そしてですね、はい、ちなみに情報なんですけれども、はい、えっと、ジョンヒョンさんに対して、えっと、ジョンシンさんから質問があるそうで、あ質問じゃなくてあれ意見があるそうで、ねだよね遅刻が多いから直してほしい遅刻が多い多いから直してほしいいきなりどういうことですかいやなんか違う情報ですだからジョンねジョンヒョンが、 アニメの曲好きでしょ、はい、でもそんな女優にもちょっと言いたいことがあるってことで遅刻が多いよっていううんきなりえ遅刻すんの遅刻多いんですかいや遅刻っていうかあのみんなバラバラで住んでるから、うん、ピックアップとか朝はいはいはいそういうのがあるんですけど順番でね順番があるんですけど家が近くてチョンヨンおじさんと僕が家が一緒でしてチョンヨンおじさんを ピックアップして、うん、あと僕ですけど、はいはいはい、そのお嫁さんが遅いから、うん、僕ずっと待って僕も待ってて、うん、遅く、うん、ピックアップして、うん、地獄違う何かはいはいはいだからなんかで自分まで遅刻してないなんて思われちゃう感じがするんだよねうん、そうですね。ね。はい。いやこの子も遅刻します。僕 <laughs> は遅く行ってもまだ出てないんですよ。ね。 ねじゃないよそんなまさかのでしたねまあまあでも5分10分でしょ20分ぐらい分ぐらいあそれはダメだね結構遅刻するね、20分は結構あるな直してくださいはいごめんなさいそ注意してください、はい、じゃあ続いて、えー、この曲誰がハマったんでしょうか初めてソングボンおおなるかシェルマイハードリーム違う違うこの曲じゃない あ合ってるこの曲これあなたのヨマさ今今お風呂入ってんの今 <laughs> 今お風呂入ってるじゃんこれは誰の曲僕の曲あ、ジョシンラルカンシャエルラルカンシャエルさんの曲全部好きですけど、この中でマイハッチ Draws or Dream 大好きですお発音いいねありがとういやでも質問がこれじゃないの初めて聞いた曲初めてですけど初めてハマった一番好きな一番好きな曲がこの曲ですあれかンシエ先輩さんが韓国で本当に人気ある有名ですドライブスライああ GTO ああアニメのはい 熱くなったゲームメシでよかうめえし超うめえし風をしゅ歌詞が曖昧絡ませ大好きです大好きですやっぱ人気あんだよねラルクはね、アジアとかでもねすごいよね今も時間があったらあ携帯で、うん、YouTube で、うん、コンサートを見ますラルクの、はラルクお会いしましたもう会いました会いましたあら ラルクアンシェじゃなくて、うん、バンプスバンプスね、うん、ハイドさんがやってるハイドさんとライブに会いました挨拶をして声でした A ネーション、あ A ネーションかそっか ABEX か、はい、仲間だね僕も ABEX だからね、うん、そうだね本当本当にカンムルでした、そこはまさにカンムルだねそこそこはそのなんか今みたいな感じで光栄でした光栄でした、はい、ああそうかで姉ちゃんハイドさんね、はい、雨次明るいのよ あそうなんですかねなんか「どうも」って感じじゃんありがとうみたいな優しくて優しいですねそうたまになんかちょっとねお姉の真似とかするの「そうねんのよ」とかってなんか真似とかもするの愉快そうすごい人なんですけどもね、情報ははいちなみに情報なんですけど、はい、えっと、ジョンシーさんに対してミンヒョクさんから、えっと、うん、運動をやってほしいという意見が僕 <laughs> なんで僕運動なんでなんでどうしてですかそう僕あ3人は 少し運動やるけど、うんうん、この人選手は <laughs> 全然やらない、えー、してないですそうなの最近は実はドラマ撮影が忙しくて、うん、全然運動しなくて、うんうん、なんか魅力がまあもら하더라고요아호라고あ <laughs> いろいろ기했다でも仕事ない時とかなんか一緒にやる時は、와ん、나데なんかあ疲れてもあオッケーやろうの気 不利機があるんですけど、ね、その不利機でも行かないその時は僕は一蘭ラーメン食って食べていきます一蘭は美味しいけどもあだ運動めんどくさいんだ、そうですね <laughs> でもでも昨日から始まりました昨日から、はい、それも明日やめるねそれも今日も絶対やります昨日からっていう人はもう明日やめるんだよ さらに上ンさんに対してヨンファさんからあります僕超みんな文句あんじゃん、えっと、家に行くと帰れなくなるジョンシンが怖いという意見が出てる僕が怖い怖いうまくどういうこと家に行くと帰れなくなる家に行くと帰れなくなる僕の家に来たらあ遊びに来た場合、はい、来たら僕のベッドで、うん、前見たベッドであの金のベッドで、はい、ああ寝ちゃう寝ちゃいますだって

自由に誓います文句ありますあるちょっと商品出る時には目をかますのけた開けた目目をちょっと閉じてほしいですここうやって出んのい見てる見てる見てるあんなんか、目目を開けて寝ます死んでるんじゃんもうそれこの怖いんですよどれくらい開けてるどれくらいこれぐらいえー、えー、オーバーしないで まあ、もしむしろなんか、ま、動いてんの動動きます <laughs> えー、 <laughs> 寝てない怖いあそのぐらいはないですね少しですちょっと目がでかいから多分そうか目大きい人よく言いますもんねね閉じれないとかって言うよね、うん、直しますすみません <laughs> それはでも直んないと思うけどなでも可愛いからいいよねねいいですよねいいと思うじゃ続いていきましょう、うん、続いてこちらマイソンのポン ビーズ好きです、みんな好きですねみんな好き全員でも特に4はあ僕が初めて、うん、日本でベストアルバムを買ったんですどなどれくらい前ああ前10年ですけど 結構柔軟なのそのぐらいはないけどパザパザビートあパザパザビートパザビートドラマパパパパパパパパパああ一部全て知るのはヨマさなんでモノマネうまいのなんかうまいうまいですうまいよねラルカンシエル超える真実の間続きましてビーズ すべて知るの耳いいんだねね喉天才ですすごいねシェンブルのカルです <laughs> よろしくお願いしますボーカルですね今モノマネ振ろうと思ったのに自分からしちゃったっていう <laughs> そうなのよ自己発やっぱりアピールがすごいです、ね、いやすごいすごいはいねありがとうございますねいいでしょ、ね、すごいどうしたどうした あれは一個だけ練習練習終わりどころ考えて終わりどころね、 <laughs> じゃあ続いていきますこのビでもビーズはさ、はい、やっぱりヨーロッパの方でもファンがいるし有名ですねやっぱり韓国アジアもすごい多いし、うん、ビーズなんかもう20年ぐらいやってますからね、うんはい、ライブをあ映像を見たんですけど、うん、本当にカリスマがそうですね따라하고싶다 うんだから憧れのっていうね、はい、カリスマ本当にだからそうですね僕高校生の時ですからビーズが流行ったのはえそうですか267年前からバッドコミュニケーションとかそうですよビーズはそのぐらいです TM ネットワークっていう人のバックバンドとかやってるんでバットンドとか行ってだからもう30年近くやってますからもうそれはすごいと思いますずっとトップですからビーズは素晴らしいねじゃあ続いていきましょうかもう一曲 参りましょうあもうこれは最後かはいそうですねなるほどね、うん、っいうかさ四泊くんさモノマネすげえうまくないああもうもう一個あります何何が粉雪あれ、ぐ、ぐんと、レミオロメ。レミオロメ。ちょこちょこ。これじゃなくて、僕は、僕は一リッターの。涙。好きだ。 ったんですよ、それであこれはモノマネモノマネではないこんなーやめないいいねこれこれだけでこれだけですねこれがすべて本当これはうまいほ他のアニメとかないのアニメとかそういうのないの歌ああ歌歌が多いの歌はい歌がサザンオールスターズとか知ってる桑田佳祐サザン多分できないかもしれないか他何があるんだろううん らちょっと今度モノマネいっぱい持ってきてはいなんかモノマネ聞いたい、はいはい、CPAP さんならできるんじゃないですかあ p a p できるの I have a pen I have a I have a あ本当だいやでも俺もモノマネうまいよ PPAP えあれモノマネしようかうそいくよ、うん、I have a pen I have a apple アポペパイナップパイナップペアップペパイナップペパイナップアップペセッこれはモノマネよモノマネよモノマネですね本人じゃないからねモノマネうまいんですさあ もう最後モノマネで意気投合しました <laughs> ねシエヌブルーと友達です、はい、本当に似てる似てるでしょ似てるですね似てるんですよ、 <laughs> 朝からすいませんしょうがない朝からすいません さあそんなわけでございまして、えー、CM どうでした今日はこういうもうあっという間でしたけども時間もうおしまいでございますもう1時間なのでもうおしまいですどうですかねすごい雨ですちょっともうちょっとさまたこのも次音楽の話もそうですけども、ね、なんかゆっくりしてみたいですね。そうですね。演奏のね話とかも、ぜひともまた。まあ来週あのあの CN ブルーは。 えー、5月ね、この、えー、10日、15月10日、えー、11枚のシングル、シェイク、さらに、えー、ツアーもございます。えー、こちらが、えー、シェイクが CN ブルー5月10日発売、さらに全国ツアー、これもすごいレベルのおでかいところであります。 <laughs> えー、これもあっという間に売り切れるんで、皆さん本当に頑張ってゲットしてください。よろしくお願いします。というわけでございまして、ちょっと1個だけいいですか あの実はこの長尾マリア1年この番組やってきたんですけど今日が最後になる、えー、マリアさん今日最後お疲れ様でございましたりがとうもマリアにこの番組からお花を、えー やる気ないように見えて実は一生懸命やる子なんですけども、えー、もう本当時間がないんで簡単にこのカツアゲどうでしたか、えー、いやもう本当に1年こんなに入れると思わなかったのですぐやめると思ったはいすぐやめるあと小坂さんが売れて嬉しいですいやでも本当に感謝してますありがとうございますありがとうございました ごめんね CM の最後嬉しいよ涙もでも本当にこれはあのー、この子は勘違いされやすいんですけれども生意気な風に見えるんですが実はすごい純粋な子でございましてね僕はその部分すごく好きだったんですけどもねちょっとまた違うところで会えればね綾野小路翔さんも深夜の番組とかでね